आपल्या लाडक्या नेत्याला आपण अतिशय भावपूर्ण अंतकरणाने निरोप देत आहोत तीन शहरातून अंत्ययात्रा निघत आहे सर्वांना विनंती आहे साहेबांच्या या संघर्षाचे साक्षीदार आपण सगळे आहोत साहेबांना अखेरचा निरोप आपल्या लाडक्या नेत्याला आपण अतिशय भावपूर्ण अंतकरणाने निरोप देत आहोत नवीन शहरातून अंत्ययात्रा निघत आहे सर्वांना विनंती आहे साहेबांच्या या संघर्षाचे साक्षीदार आपण सगळे आहोत साहेबांना अखेरचा निरोप